ассалаумағалейкум мынау өткендегі жеті ой жұмыссыздар алтын басында тұрып алтын басы жол жапқан кезде миллиондай ақша жинап міне содан артылып қалғанына 13 отбасына осындай қылып осындай қылып азық түлік үйге керекті қазіргі таңда тұтынатын соны міне таратып жатырмық алла разы болсын кеше ақтаудан келіп кеше кеш болып қалды сосын тарата алмадық міне осындай өзіміздің ауылдың ел халықтары сол жерде өзіміздің арамыздан шыққан арамызда да жүр кішіге ақшасы иә бір ауыз сөз берейін міне айтып жіберейік барат өзің айтсам айт міне ағайындар кешегі міне алла қаласа алла, алла разы болсын ә, ағайындарға осы осы кешегі жасаған митингке ә, мекемеден жан жақтан көмектескен ағайындарға алла разы болсын ә, осы ақша енді бізге енді болар болды бітер іс бітті бұл жерде ендігі қалған ақшамыз осы жерде қалған ақшамызға тоғыз жүз мың ақшамызда екі жүз мың балдар өздерінің атсалысатын жеріне алып қалды да енді қалған ақшаға осы заттарды ораза айы жағдайы жоқ мүшеліксіз семьяларға осыдан таратайын деп соған кіріс кірмейтін сол үшін садақа береміз алла қаласа аллаң разы болсын иә көмегі абзал өзің де бір ауыз айтып жіберсең осы басағасында қасында болған азаматтардың бірісің ғой жан жақтан көмектескен азаматтарға азаматшаларға кешегі мирный митингте содан қалған ақшаны адамдарға мен халқымызға жағдайы жоқ адамдарға таратып жатырық мүжәлсіз семьяларға көпбалалы ораза айында көпбалалы мүгедек семьясына кіріс кірмейтін сондай адамдарға таратылып жатыр енді қанша отбасыға таратып жатсыз общий он үш үшеуі үшеуі станция мұнайшыға кетті үшеуі қалған оны жетібай ауылына иә алла разы болсын біреуі жаңа кетті болат дейтін кісіге кетті міне мынау қалғаны жайлап таратылады мынау деген таратып жатқан әр отбасыға бір бір неден біраз затымыз бар енді шама шарқымыз келгенше ақшамыз жеткенше ассалаумағалейкум ағалар иә баршаңызға бізді қолдап қолдау білдіріп ақшалаев аральдық қабыл иә осы жұмыс ағамыздың бірі жағдайы төмен деп айтпай ақ қой енді мүжәлсіз отбасылар енді анау міне сау бол бауырым рахмет сау осындай ел қатарлы азамат болып бала шаға өсіруге алла нәсіп етсін иә мынау мойшыға міне станция мойшыға мұнайшы станцияға кетіп бара жатқан енді оны жігіттер иә бұл жерде жаңағы ел ел халықтың ойында бір кереғар ұғым болып қалмасыншы деп ертеңгі күні иә міне өздері осы қалталарынан салып алды әлде өздері бөліп алды санаулы адамдар дейтінде біз болмай жатып естігенбіз міне баршаңызға алла разы болсын міне таратып жатыр ақшалай газ светін төлей алмай жатқан отбасылар болса соларға да көмектескен жігіттер міне арамызда тұр сол ақшаның міне ақшалай да көмектестік деп жатыр жігіттер осы ақшаның ішінде міне басы қасында жүрген азаматтар міне баршасы осы баршасы осы өзіміз еліміз болашағымыз деп әрі жұмыс сұрап жүрген ал енді бұйырса алдағы уақытта тағы жариялаймыз қандай не болып жатқанын енді бұйырса жұмысымызды ары қарата жалғастырамыз бұл кешегі тек жиналған ақшаға ғана байланысты таратылып жатқан таратылып жатыр бәрі бір алланың қалағаны ғой қалауы баршаңызға алла разы болсын аманшылықта жақсы күндерде кездескенше күн жақсы болсын ассалаумағалейкум нұреке сау бол сау бол баршаңызға алла разы болсын осында бізді қолдаған ел халқы әумин